Oh, uh, oh, uh, sí, check it out. Uh, oh, oh, uh. uh es el Sirius 2K, uh. rap al aire libre, eh, rap al aire libre. Oh, oh, oh, check. Hey, hey, me dicen el 2K. Fabrico mis rimas para cráneos despertar y hacerte cuenta dar que de esta vida y más. Uh de esta vida y más. Hey, hey, me dicen el 2K. Con mis rimas para caños despertar y hacerte cuenta dar que de esta vida y más. Ah, que de esta vida y más No me sale al entonar, detesto el playback Porque nada más brutal Quien tarima todo dar Y con el público tripear, necesario es ensayar Para así nunca fallar, cuando toque demostrar Lo que tanto he practicado, discúlpenme si no hago ritmos pegados, solo estoy enfocado en hacer lo que soy. Poco a poco voy enseñándole a los toys que no finjo ser bad boy. El 100% doy, afinando mi esfuerzo al estilo destroy, rompiendo el convoy. Yo soy de noise, solo sigo mi instinto, escribiendo en piso quinto. Me acompañas un quinto, Me dicen el 2K. Fabrico mis rimas para cráneos despertar y hacerte cuenta ya que de esta vida hay más. Y la cervical te quiebres Me dicen roca liebre porque vengo del espacio Dando un par de saltos, salgo de esta galaxia